بابا هلا وش رايك نسوي قناة؟ قناة وين؟ قناة تطلع فيها رسوماتنا لا نسوي قناة ألعاب طيب ايش رايكم نسوي قناة مفيدة تتعلموا منها والمشاهدين بعد ما نبغى مفيدة ما يحلو مفيدة ليش؟ ممكن تكون قناة عن الرسم وبرامج رسم وأفكار حتى لما أحد يتابع القناة يكون يتابع الفائدة نحط فيها رسوماتنا في مجموعة أشياء لازم اللي بيفتح قناة يفكر فيها أولا التوجه والفائدة ثانيا الجمهور المستهدف ثالثا وش رايك تسوي قناة ماينكرافت؟ لا قناة مدوشة إن وشات مدوشة وش تطلع هذه بعد؟ ها؟ أنا أوريكم شغلكم أبيكم أنا أبيكم ها؟ 要走走。